Очень жаль, что я уж не молодой, уж не молодой.

если что. И проходят дни, и мигают дни, когда стороной. И мигают дни, словно огоньки, я уже седой. И о чем жалеть, и о чем стонать. Good. Yeah.